Ah. Masuk the place, turn up the bass and make them all the turn up the and make them all <laughs> please turn up the itu bantuin gua ini, gua sendirian ini, gua tank nih. gua sedot nih. Ayo, ah, iya. mahal amat sih. Sampai dulu lah. Bis. <laughs> Pasti anjing. Iya, anjing. Eh, iya, sini. Sini, iya. sini batu ini nih. Ah. Uh. Eh, uh, sinyal patah-patah lagi. Waduh. Eh, Ayo eh, serang, eh. Ayo. Wah, kampret pantasan aja pakai gua habis terjadi Wah, mati. Wih, gua ini tank, Mat. Gimana sih kamu orang? Uh, masa sih lu? Nafsu, Ge. Slow, slow, slow, santai, santai, santai. Santai. Kalem, kalem. Bantu Ge MM-nya lah. Ini MM-nya bego banget nih, gila. Coba terus Run. Sini cuk, sini cuk. Ah, kena nih. Terus ayo serang terus. Terus, ayo. Terus, terus, terus. Aduh, maaf sih gua. Aduh. Anjing. on. Eh, woi, babi, woi. Woi, santai, santai, santai, santai, santai, cok. Eh, anak haram emang. Sini, sini, sini, sini. Bantai, bantai, bantai, bantai. Sini, terus, terus, terus, terus, terus. Tentot, tentot. Oh kentot, kentot, ah kentot lah. Cuk jangan ngebak mulu. Si bantuin gua sini sini sini sini sini sini. Iya, iya, iya. sini sini sini. Nih, nih, mati nih, mati lo. Double kill. Triple kill. Oh iya ya. Maniak ya maniak, maniak. Kampang siapa yang disam sampain anjing tolong Aku jawab eh. sedikit cuk. Cuk cuk sikat cuk, cuk. Cuk cuk. Ah, sikat cuk. Aduh, aduh, lobet lagi apa gue. mana boy, boy? mana boy? She's saying, Hey. Whew. Terus, terus, terus, eh, terus, eh, terus, terus, terus, terus. Ah. Eh, ah, eh, ay. Ay, siapa pula ini yang nelpon ini, woi? Astaga. Ay. Panik lagi. Woi, kon, woi. Anjir. Ah, ribut aja kita lah, ribut, ribut, ribut, udah, ribut aja lah. Ketemuan yuk. Sentok. Please turn up the bass and make them all lagi main di telepon kurang ajar